Hej, cześć, siemano, gdzie jesteś? Mam. Hej, cześć, siemano, gdzie jesteś? Jestem pan i dziś, dziś was zapraszam na taki malutki vlog e, o tym, bo pewna dziewczyna napisała do mnie o pewną książkę. Książka pod tytułem Motyle. Motylek? Albo Motylek, tak. E, motylek. I napisała w treści wiadomości tak. Cześć! Razem z koleżankami biorę udział w konkursie Książka z największą liczbą głosów. Mam, e, mam szansę na wy wydanie, to bardzo ważne dla nas. E, zagłosujesz przez FB lub e-maila. E, oczywiście pytań na końcu. <laughs> Także ja, chciałem ja bym chciał tym dziewczynom pomóc poprzez mój kanał. E, może to mi się odwróci jako na dobre i odwróci się pomiędzy moim kanałem i Sorry też za taki głos, ale no troszkę jestem chory. No nawet nie troszkę, a bardzo. No mniejsza. Także gdzieś tu albo gdzieś w opisie będzie ten link podany do właśnie tego zagłosowania na tą książkę. Możecie głosować przez Facebooka, Twittera chyba yy, i e-maila, jeżeli takiego posiadacie. Także jeżeli chcecie żeby te dziewczyny właśnie wygrały. E, czytałem tą książkę i chociaż jak nigdy nie lubię czytać, to ta książka nawet była ciekawa, szczerze mówiąc. Fajnie mm, rozegrana sytuacja, e, wprowadza fajną fabułę i ogólnie do, fajnie się czyta. Także proszę Was o to, żebyście zagłosowali na tą książkę. Jeżeli te dziewczyny wygrają, no to szacunek, i no i chyba tyle. Także narka, do zobaczenka. Cześć.